Я, друзья, думаю, наверное, открою тут комбикормовый магазин. Продажа своего шрота, кукурузы, пшеницы, ячменя, всяких кормів, макуха обычно и тому подобное. А пока їдемо купляти кавуни. Їдемо по кавуни, тариться кавунами. Магазин вам показав, що ще не продав. Ну Він не просто так продає, не продається, він, мабуть, хоче далі залишитися у мене і бути кормовим магазином. Ну це все в будущем зовсім друга історія. Зараз їдемо. Тут у нас у водолаги тариться кавуни. Ціна дуже-дуже інтересна. Трошки я тобі попібікав, якщо що. Так. І покажу вам, які ціни. Опт, розниця, яка ціна і попробуємо, що там за кавуни. Такі як в Херсоні, або може лучше, а може хуже. Все покажу, все розкажу. Їдемо. Так, друзяки, коротше, поїхав, купив. 20 мішків затарили опілок, тирси. Сухої не було, брали влажну. Ну нормально, влажно, набрали 20 мішків, один мішок 10 гривень. Я заказав собі тракторний прицеп, вони привезуть. Ну, З понеділка привезуть тракторний прицеп, щоб не возитися з мішками. На горіще зложу і все. І також ми затарили з кавуном. Зараз приїду, я тирсу прицеп, кавуни в машину, в багажник. Зараз доїдемо додому, ми вже доїжджаємо і покажу які, попробуємо і скажу по чому вони, по чому він продає, розниця і опт. Я вже там не знімав, бо там у нього він каже, вже це залишилося, приїдуть, заберуть і все. У нього вчора 2 тонни забрали, я так зрозумів, сьогодні. Хороший парень, хазяїн такий і кавуни. Ну мені понравилось. Зараз будемо пробувати, скажу які. Ну, вот такое. Так. Вот опилочки, 20 мешков. Получился, ну мы ну, хорошо набывали, получился почти полный процесс. Ну 7 штук, наверное, 5 можно было бы и всунуть, а то даже и 10. Тут по краям наверх и тентом накрыть. Эти будут на подстилку э, мешки. А те, що привезуть на чердак, вон на той сарай, утеплить повністю чердак того сарая, сарай для отйому. І хай вона там висохає, коли треба зимою. І набрав собі мішочок два. Ну, показувати не буду, які, ну обичні мелко, мелкі опілки. Хай так буде. А ось е, кавуни. От такі кавуни, крупні, дебелі. І е, на вид, як херсонський, здоровий, хороший кавун. Зараз перевеземо туди на щелеві поли. Я все на щільові поли, чого то що там прохладно, там реально прямо аж холодно на щільових полах. Я їх туди згоджу, поки там поросят нема. І ми їх потихоньку-потихоньку поїмо. Зараз перевезу туди і спробуємо один розрізати, покажу які. Я кажу, це не такі, що е, на огородах раніше були. Це настоящий хороший кавун. Ну, Зараз будемо пробувати, ви самі побачите. Так, тачку беру. Кстати, сегодня с утра обкатал бензобур и ответил сразу по бензобуру на вопросы. Що відриває руки, ключі, це нічого воно не відриває. Якщо попадаєш бензобуром буриш, попадаєш якась туга земля або корінь, я сьогодні тут пробував бурити. Він э, просто встановлюється. Він попав на щось, він буки і став, немає ривків отаких, він встановлюється, там же редуктор. А так він нічого не вириває. Якщо в спокійному режимі нічого страшного нема. Скільки в одному кілограм? Та тут і, і по 5, і по 7 є, і по 8. Разні. Е, по ценам. Якщо оптова ціна, хто там до нього приїжджає, тонами брали. 15, якщо тонна, от тони 15. А якщо так е, не оптом, ну 1, 2, 3, то 20 гривень. Ну мені, звісно, він мене знає, я в нього і в тому году, і поза тому году, не пам'ятаю, купляв пшеницю, кукурузу, по-моєму, ячмінь. Ну я не пам'ятаю. Щось брав. коротше. І вони мене дивляться, кажуть, тобі скидка, як нашому блогеру місному, і мені дали по 15. Тобто кавун по 15 гривень у нас у центрі 27-30. Е, ну, ти зараз йди в центр. Я брав по 29 ми брали, да? А так взагалі дивлюсь 30-27 є. Так, Я тачкой сюда не заеду, потому что тяжелая тачка. смачно, а цей будемо пробувати. Так, ножик. Пробуємо. Взяв свій любимчик, це не любимчик ножик. Вот дивіться. Даже лучше, чем Херсонский. хорошо. І Віка каже, запах стоит. Я з ним балак, він каже, це ж не так просто. Це ми садимо, вирощуємо е, ростки, да? розсаду, розсаду, потім розсаджують, капельний полів, тут дуже там ціла система. Він сам займається. Молодец, просто бомба. Спасибо, скажи. Что я хочу сказать? Дуже вкусно, спасибо. И цены адекватні, и и сам кавун, ну просто сказка. Ми купляли акценти по 29 гривень. Я брав давно вже, може недільку назад. Не такий вкус був, він такий був, як типа, ну, не вялий, а такий, який, як типа недоспілий, так? Да? Це такий настоящий детство. А це настоящий, так, да, в дитинстві хороший здоровий кавун. Отак ми з'їздили по кавуни, з'їздили по тису, зараз туди-сюди. Вигружу тису, довозю сюди кавуни, хай тут і лежать по одному будемо так їсти. І і що і время підійде, будемо управлятися. І все, день пройшов. А завтра <clears throat> рано вставати. Цих я почитав в кінці августа їм буде. 60 дней, це друга партія, що ми будемо важити. Ну, ну, ну, печи, печи, пече, печи, печи, печи, пече, печи, печи. Ну, а цим уже пішов третій місяць. Це ті, ті що ми важили. Мух, звісно, у вас, ребята, скоро клетку. Ну нічого, скоро закінчимо. Щелеві перейдете. Ну, Ростуть прямо на глазах. Такі коники хороші. Ну і ці, звісно, я навіть замічаю. Я їх бачу, кожен день замічаю, як ростуть. І сьогодні ще й думаю, ого, в кінці августа їм 60 днів. Ну там е, некоторі коментатори писали, не пам'ятаю хто іменно, що кілограм під 40 вони будуть. Ну глянемо, подивимося, інтересно самому. Я теж так, якщо чесно говоря, думаю, кілограм 38-40 должні бути в 60 днів. Я думаю, десь так, так. Да. Вон наш з вивернутими ушками. Кабасик. Ну, а цих уже я, мабуть, і не підніму. Ну, підніму, але дуже тяжело буде. Оце ж їм опілки сиплю, тому що вони літо, жара, вони опорожняються і в цьому же качаються. Їм так подобається. Отож, що так грязні стіни? Вони лягають на своє ж на свої ж відходи і качаються. Я опілки стелю, Я це ж думаю, наберу опілок. Вон треба в кормушку насипати. Ога. Що таке? Новогодній. Ну і ці теж. Опілочки підстеляю. Вон, бачите, сходив і на цьому і сидить. А цей розвалився як на на Гаваях. О, і той так само. Тут все і відкрито, бачите, всі вікна, все, тут і, і не жарко, потолок, тобто попілками засипаний. Ну, Тобто криша не жарка, плюс чердак. Ну просто зараз жарище, більше 30. Все відкрито. Я відкрив буржуйку, щоб витягувало, як витяжка туди була. І все одно їм жаркенько. Бігають, веселяться. Що ви бігаєте? Коники. Ой, грязиво. Ну нічого, вас переведемо, потім все тут вимиємо і будемо ждати слідущу партію уже на доращування. Ну а тут їх всіх заберемо, розмочимо хорошо, все вимиємо. Отак. А ви будете на щіляк. Я вже не буду бігати за вами з шкрипком, з тачками, там уже без різниці. Ходіть куди хочете, мені все одно. О, вон кому жить хорошо. Повлягалися, і ті повлягалися, і ці. О, дивіться вже який. Це їм виходить в кінці августа. Ну так, да, півтора місяця. Хороші. На 45 днів. Слава Богу. Зараз будемо управлятися. То думаю, покажу вам. О, то тут. У мене тут чердак засипаний. Е, Постелена агроткань це в сарай для доращування. Ну а там же ж йде за дверкою сарай е, на щелевих. І от в мене тут була насипані опілки тирса. І я так по чуть-чуть мені треба, беру, беру. І воно сухе, хороше. Я застелив сюди слой мокрих. І воно утепляє цілу зиму і хорошо. А це я вже почав вибирати відсюди, тому що то підстеляти треба, то те, то те. І оце ж думаю, прицеп весь сюди гепну. Равномірно прицеп. І хай висохає. І зимою буду брати, їм тепло буде і мені як типа. Прийду, мішочок два набрав, підстеляю де треба. Поросятам там, де свиноматкам, або на доращуванні підстеляю. Тобто думаю отак. Ось сюди. Це я лісницю модну зробив. Бо лісниці нормальної нема. А це така буде в мене моя маленька. Ну, коротше діла, такі у нас ділішки. Нічого нового нема. Все як є, так і показуємо. Всім пока і всім щасливо. Жалюка.